ki inshuti nagize zinzerera inyuma mfite icyo ntunze yewe ibihehe n'impuyo zawe ndabona warazitoje n'izanjye <laughs> ndavuga izo zinzerera inyuma mfite icyo ntunze nta kibazo zose zikanzeye ukankizingura uko boshye utagira uwazi icyo nkibonye nyiberwa iyo zivuye ubwo se nditse inshuti <laughs> mvuye nawe havirikiraho rwose izanjye zo zirajya gusa n'izawe gusa nanone ntibihura izanjye zo ngo inama nzima barazizivomye amayoga y'igitondo niyo ndamutso abakobwa beza niyo ntero indoto zabo zaranyobeye rwose umvuye nawe kandi byabereye kiraho rwose akabaje umugabo n'impinga karayimurenza njye nzagenda mu ngendo nyinshi ngo nzimenye neza umva ingendo nyinshi njye naragiye yewe nihuye na gihanga utiye mwana wuje ubuhanga niki cyaguhanga mwe n'inganzo yanjye utayitera ijanja ati igihanga rwose mbaburira nkubwiye ibigize inshuti rwose zanyobeye biza bugubugu naronse zikagenda buyaga nashobeye ibyabyo zose zaransobeye igihanga tumva nkubwiye na za bibiliya ntigeze nyomenya uzagenda usome izabikubwira nutanazisoma kandi iminsi izakubwira intagatifu narasomye ntimyozi intagatifu wamfasha gufutura bibiliya yera narasomye ntimyoza gusa ibyo nasanze si iby'i rwanda amambere abisirayeli bene imana bagandiye umuremyi bagendera waje kubacungura uwo yuda yari yarizeye niwe wamujyanishije munyago ngo none inshuti Hmm. haverekero rwose wimugera nk'undirimbira rwose inshuti ni yesu nanjye ati ibyo ndabihakanye rwose inshuti ni yesu ate ko bibira nisomeye imana rurema nayo ubwayo mwana <clears throat> se wo yesu yarivugiye ngo uzaba utunze byinshi azamugororera kundi atunge nk'uwari utunze bya mirenge ku ntenya naho udafite n'icyo utunze byose bimwake amwake n'utwereragaho ibya nawe urabizi bose nkomeze reka vindikiraho rwose icumu ntayihushe igisabo bikarangira ncumuye gusa nzagaruka mvuge iby'inshuti nziza yes reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia uburayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka tuguhe ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza uyu munsi ushobora kuba hari byinshi wabuze urwaye utamerewe neza minerva yabuze ariko yangane ubuzima niko bugenda uyu munsi kuri yelo tivi twabanye n'umusore mutoya reka dutangire yivuga mu mazina ye yombi kugira tuze kuza kubana twese muri kino kiganiro tuziranye wenda hari abamuzi ariko hari n'abatamuzi oke ndi ingimbi itari ikigimbi ubugi mu byo nzi sindi muri byose gusa ibyo nzi mbizi neza ndi umusizi utari um, udasingiza ibishingwe sindi umusinzi urabizi ndayishimiye rodirige yes abo tugiye kubana mwabyumvise ko tugiye kubana n'umusizi ndayishimiye rodirige ndayishimiye rodirige ubundi ni umusizi ah, umaze kugera hehe ku buryo ah, buryo umuntu avuga ngo Um, ndi umudogiteri ndi ndi umuhanzi ni uko hari ahantu bamaze kugeza urwego rw'iwe rw'ubuhanzi ndashimiye rodrigue amaze kugezaho urwego rw'iwe rw'ubuhanzi mu busizi ndashimiye rodrigue cyangwa se rodrigue muri rusange urwego rw'ubusizi ku giti cye hari aho rumaze kuva n'aho rumaze kwerekera ugereranyije nyine n'ahantu yatangiriye kariya ye n'aho nyine yabaga iri kugeza na n'ubu ngubu navuga ko iyi indasitiri ntayimazemo igihe kirekire gusa nanone icyo mazemo yamaze kugera ku rwego nakumva ko njye nyine nishimiye ndetse ari fondasiyo y'aho nzahera ndamutse ndangije na nk'amashuri ariko ndacyari umunyeshuri ah, nzahera nyine nkomeza noneho iyi indasitiri nyijyamo neza ah, ndashimira rodirige rero ni umusizi yakora modern porn ni ibyo ngibyo nyine maze kujya mfite ibikorwa nageze hanze hari amakompetisiyo amwe n'amwe nagiye nsinda abo twahanganye barabizi gusa nyine <laughs> warabahigitse eh, barahabye n'imbwa zabafashaga guhiga ku kanya zahise zisijanje mm. <laughs> eh. ubu kugeza aka kanya hari ikintu uvuga ngo ubusizi bumaze kukugezaho mu buzima bwawe ntabwo turatangira kurya ku mbuto z'ibyo twabibye gusa turacyabiba ariko bimeze rwose muri kubona yuko imishibuka iri kuzamuka eh, turi kwera neza kuko nawe uri kubyumva hmm. ah, uyu munsi uracyari mu mashuri yisumbuye muri segonderi wiga wa kangahe niga level 5 cyangwa se senior 6 multimedia Eh, iyo umuntu amaze kubona agahiti cyangwa amaze kuba gukora agahiti gatoya akiga muri segonderi wanayigarurira ikintu kijyanye n'abana bose ku kigo ubu ngubu iyo uri ku ishuri uba umeze nka budomorasi ah, biterwa biterwa na papasi cyangwa se n'aho ushaka kugera hmm. ko njye ku giti cyanjye ako gahiti ntako mba mbona eh, ntabwo karafatika bivuze ngo ni ku ishuri ntabwo baramenya uburyo barabizi ko mbikora si hmm. sibyo bazi icyo ndicyo bazi ibyo nkora aho gahiti ikaba wenda gashobora kuba kanahari of course kuko ndabikora kandi ndakeka mbikora neza gusa njye ku giti cyanjye nyine ibyo byo kuvuga ngo abana iki mba numva nyine mba numva yandi umuntu nshobora kubona gukunda ariko nyine ntuze nageze ku cyo kwigarurira abana ngo numve mwigaruriye abana n'abasitari ntibarabikora eh. nyine mba numva nkiri nkiri gushakisha nyine life yanjye ntabwo abo bana ntabwo ntabwo ntabwo muri popasi nyine ari ukwigarurira abana eh. ntago nkora njye nshaka kwigarurira abana oh, nshaka gufata indasitiri y'ubusizi nkagera aho nyivana n'aho nyishyira mm. no kubaka rodirige ngewe mm. rodirige nshaka kubaka rero ntabwo ari rodirige wigaruriye ibijyanye mm, Ntabwo ni rodirige wavanye ahangaha iki kintu umaze kugera ahangaha abo bana nyine akaba yaza nyine kuko nyine wamukunze ariko nyine atari papa si kuvuga ngo nyine ngo urwego nari ngezeho ngo ni urwo kwigarurira ibyana aha reka abantu badukurikiye tubacishizeho agace gatoya cyangwa gisa n'igisigo eh, ni igisigo ni imivugo ni ibisigo ah, eh, igisigo gitoya kugira abantu bataza kuza kugira irungu burya iyo uri kumwe n'umukinnyi aba afite balo ah, iyo uri kumwe n'umuhinzi aba afite ah, isuka ok reka tujyane ku gisigo cyanjye nanjye nkunda mm. sinzi ko ndupfa kukirangiza ariko nyine aho ngarukira batwara ok bakita ngezehe mm. ni igisigo nakuze bimbuye ku mutima mm. ko no kukivugaho nyine byinshi ariko nyine reka ntangire ariko mbere y'uko mbere y'uko utangira icyo gisigo cyawe hari umuntu muri famili yawe waba warakuyeho iyo mpano y'ubusizi ok bajya bavuga nyine ngo isuku igira isoko eh. ariko njye sinkeka ko ari uko bimeze ariko ahantu mfite bro wanjye hmm. ah, ndanamusuhuje nyine Kalisa jacques yakundaga ibintu nyine bya poemu ah, nyine impamvu nari mufite ni uko yabikundaga ariko nyine n'ubundi atamufite ya arahari ariko nyine mu bintu bijyanye na poemu ntabwo akibikora cyane niyo mpamvu nyine muzo nari imufite muri iyi indasitiri ariko nyine ntabwo wenda navuga ngo aracyayirimo eh, yakundaga poemu cyane abikora nko kubikunda kumva atazi ko nyine afite umuntu nyine ari kwinsipira noneho wenda uzabikora nk'umwuga gato ariko nyine we yabikoraga mu rwego rwo kubikunda ya hmm. oke ngeze he <laughs> mwene muzengeze ku mpera z'ibinyoma ibyo nanyoye si byo byonsi byonsi inzira zanjye nazizanye no muri rubanda ndara nandi ku ndindiri y'inganzo <laughs> nazonzwe n'abo nasanze batashakaga ko mbagira amajanja n'umbwa injangwe yabo yahiyijanja n'imbwa yabafashaga guhiga inkubesa amaso irahunga umwami muri iri shyamba mvuye ishyanga hamwe indiri inganzo yari yaritsimbye intsinzi zabo zibaye umuyonga z'ibinnye nyir'inganzo ibi ntibyansabye kuba inzobere aka kazi nta kandi kantunze inzererezi y'ibitabo yandere yanjye dore baraje barayobye nimuze namwe muzansangire reka ntiyasiga musenga erega njye ndi ingimbi itari ikigimbi mporana ubugi mu byo nzi sindi ingenge muri byose gusa ibyo nzi mbizi neza inganzo yanjye ni ninkoresha kugira ngo unyumve neza ntikuganza ahubwira gusanga nawe wayisanga ukumva ikunze rwose makanya nkubwire ibyo ngimbi iteteri ikigimbiye n'ubwo isa n'ivuga ubwayo ngo burya sinsonza ahubwo ni ingenzi kabone n'ubwo yisanze mu buhunzi ntibyabujije gukora icy'ingenzi inganzo y'ubusizi niyo yahisemo ngo intoze neza niyo irankundira none dore ubwayo nayo igira inganzwa simparanira intsinzi mparanira kumvwa kuko burya niyo mvano y'injyana mwumva ibi mbabwira nimba ndi umuhanga uhanga bikagera imahanga simpamurwa n'ibihanzi byateye ntazi igitera cyabiteye kuko biza bikansiga ngihangira ibiramba ndi intumwe ituma igataha ndi umusizi utari umusinzi sinsingiza ibishingura bizi mbizi ndashimiye rodirige ndashimiye rodirige waho ndumva abantu bari bari kudutwikirana bagiye muri mudu hanyuma rodirige uh, ababyeyi bawe bafata gute uh, impano mpano ufite bababona ari ibintu bisanzwe cyangwa hari ikintu bakora kugira bagushyigikire nawe ugere ku rwego wageraho ababyeyi banjye <laughs> impano nyine bayifata nka special gift ya kuri bo kuko byibuze nanjye iyo nkoze ikintu nkavuga ngo ya iki kintu mubona cyavuye mu busizi iki kintu mubona mm. ni ukubera ubusizi mm. bumva nyine icyo byabasaba nyine kunshyigikira mm. ababyeyi bakiba bakirwana baracyarwana n'ibintu byinshi biri bezike bakeneye kugira ariko nyine byibuze iyo bumvise nyine iyi talent birabashimisha cyane ku buryo nyine icyo bashoboye icyo ari cyo cyose nyine bagikora kugira ngo nyine talent yanjye ikomere hari n'abandi nyine bo muri famiye banshyigikira bavuga ati ibyo bintu ukora ni byiza kandi bifite ahantu bizakugeza hmm. eh, eh, ubona hari imbogamizi ziri muri muri kariyeri yawe zituma utagera aho ushaka kugera <laughs> imbogamizi ni nyinshi eh, imbogamizi zo ntabwo zabura birumvikana nk'umuntu nyine birumvikana ya cyane ko imbogamizi ya mbere urabizi indasitiri y'ubusizi ntagira ku rwego abantu bayiyumvamo nk'aho nyine ari ari urwego rwa entertainment nk'urundi kandi nyine abantu nyine ntabwo nyine bari bayisangamo cyane ubwo ngo ngo ngogeze ku rwego rwa music baracyumva yuko nyine umuntu ukora poem ari wa muntu nyine ugomba kuba ari umusaza yitwara ukuntu iki gutyo ariko ni ibintu nyine bago urumva niyo mbogamizi ya mbere ntabwo mindset zari zahinduka nyine ngo wenda ibe ari injyana icuruza ukanasanga n'abantu babikora bakibona gutya bakaba bagiye mu rwego rusa nk'aho ari muziki bamwe na bakaba bavuga ati abantu bari kwica injyana bari kuyikiniramo injyana ariko ni uko nyine abantu baba batisetinzemo ubusizi neza ngo babukunde babwumve ko ahubwo nyine bo bakabikunda ahubwo byagiye mu yindi njyana izo nizo mbogamizi izindi nyine urumva umuntu aba akiri umunyeshuri akiri umwana ubushobozi bwo kuvuga kujya muri studio ko birumvikana kugira ngo ube wakora igisigo kuva kirangiye bisaba ubushobozi bisaba izindi mbaraga izo mbaraga zose rero urumva nyine ni imbogamizi kwa kugeza aka kanya ni iki kintu ese ubundi hari ahantu wari wajya ku gukoresha iyo mpano yawe bakaba bakwishyura mu buryo bw'amafaranga cyangwa mu buryo bw'impano runaka ariko ukavuga ati hari icyo nigeze mbyaza impano yanjye bro iyi mpano yarangaburiye aho gato kabisa kuba nyine nanashima imana ku kuba nyifite to harahari pe harahari competition amakompetisiyo urumva amwe n'amwe ukavuga ati iyi competition ngiye ngiye kuyijyamo nyitabire nyikore ufite papa zishakamo amataranti kumva nta handi wapfa kuvuga ngo nyine ya nyine nta handi wapfa kuvuga nyine ngo ugiye kurira ubu kugize kanya hari ikintu ubona cyaba cyarangiritse cyangwa kitagezweho muri ino indasitiri nawe winjiyemo uje gukosora bro ntabwo byabura ariko nyine abantu benshi urabizi guhiga umuhigo utazahigura birutwa no kutawuhiga abantu benshi urabizi binjira muri indasitiri bari kuvuga ngo hari ibintu ngo byangiritse ngo tuje ngo gukosora noneho ugasanga ahubwo situwasiyo agezemo iramuhinduye kuruta uko nyine yari kuyihindura imana izandinde guhindurwa na situwasiyo nzasanga ahubwo nyine nza nzaze nyine koko nje gukora nyine icyo nje gukora yangewe nje iyi industry kuba kuba nyirimo nyine si nyine nza abantu nyine bitege byinshi kuri njye ariko ntabwo navuga ngo nyine ngo nje guhindura iki ngiki nje guhindura iki ngiki ntazi nyine ubushobozi cyangwa se n'izindi mbogamizi ziri imbere abo bakuru banjye nyine batashoboye guhindura kuko nabo burya ntabwo baje muri karere bayanze ngo bashaka kuyangiriza ngo ndaje ngo nje kwangiza karere ahubwo barahageze bahangana nabyo babona nta bundi buryo situwasiyo irabahindura mm. hari icyo urabona dufite umusizi usa nkaho hari umwe wihariye ikibuga cya wenyine rumaga juniya hari ikintu ubona ugiye gukora ku buryo nawe abantu bahita bakubona nk'uko arumaga nawe ameze nawe ugashishagirana bro ni ukubera ni ukubera abafana byose ni ukubera abafana ya abari kubyumva si ukwirarira cyangwa se kwitsina bumvisha urwego nyine wenda talenti yanjye iriho kubera bo nanjye ibyo tuzakora nibyo bizatuma cyashagirana njye niteguye gukora nyine ibyo abafana bashaka ko nkora ariko ntabwo nshaka nyine ngo ntabwo nje muri indasitiri ngo nje kuba rumaga aya nje muri indasitiri nyine mbe ngiye rodrigue bajya bavuga ati biriya bintu nyine ni rodrigue impamvu nyine rumaga wenda yavuga nyine ngo yarayihariye ntabwo rumaga yihariye yihariye ntabwo yihariye indasitiri ukuntu ukuntu mbibona <laughs> ntabwo nanavuga nanone ngo yabuze abaje guhangana nawe hmm. ariko si nabyo wasanga bishoboka nabyo wasanga byashoboka ariko nanone bamwe na bamwe bareba nyine uburyo nyine abikoramo bakumva nyine ibyo wenda bakumva nyine yaretse ariko hari abasizi bandi baba bahari hmm. abantu nyine badakurikira indasitiri ya pomu cyane batapfa kumenya nyine cyane tu mpamvu bazi rumagana uko nyine ajya muri interineti nawe na bruce melody ejo na rino isano iki ariko hari abasizi bro babikora nabo nyine nka nkabo nyine babikora gutyo muri urwo rwego rwabo nibyo cya kibazo nakubwiraga abantu nyine bataramenya ngo ni ngo ni bantu ki nyine kandi bahari benshi cyane babizi babizi ya gusa nyine rumaga nawe respect kabisa respect kuri rumaga Ah, abantu bose baharisipegitere Rumaga niwe wenyine uhari bishatse kuvuga yuko ino njyana ikomeye cyane cyangwa ah, ikintu cy'ubusizi gikomeye cyane kuko urumva niba umuntu ashagira na rumwe akaguma mu kibuga igihe kirenze iki ngiki tubonye bivuze yuko ibi bintu ari ibintu bigoranye <laughs> bro abantu bose urambwiye ngo ah, rumaga amaze imyaka myinshi mu busizi ari wenyine gute nta buri ibiri imaze ari wenyine ari kubona ari undi ngambwira undi mukompetita wa rumaga rumaga nyine ari hejuru nk'uko nyine kuri urwego nyine mu rwego rw'abafana ashobora nyine abafana tu baramuzi ko nyine ni benshi ni nk'ukuntu wanakumva ese muri indasitiri ya muziki bruce melodisa ari hejuru ariko bafite abandi aba bande bande bandetse bamurenze nanjye nakubwira abasizi bandi bari gukomba bahari harimo ba janvier masisi mhm. barahari ba dina poweteze barahari barahari mani barahari abasizi ako nyine rumaga nago twavuga yuko nyine atari atari hejuru nyine muri industry ya pome ari hejuru mm. Yes burya buri kanya tuzajya dukomeza tuvangamo ugiye gukora akandi gasigo gatoya nabwo tujye tubavangiramo abantu bo kurambirwa kuko uno munsi Ah, turaza gutarama n'ubundi nk'umusizi ntabwo twakomeza twivugira ibindi tugomba kuzajya tugaruka n'ubundi tukaza kuba kubasigurira wowe umusizi ugomba gusigura cyane rero ubu ngubu nyine ah, kugira nyine ngiye kubakumbuza igisigo cyanjye gishyashya mm, nk'ibika nka bibiri kiri imbere bacyita sinishe mm. ah, aba nyine kugira ngo babwire nyine utuntu duke kugira ngo bagitegereze bagikunze siniyishe ni ukuri siniyishe ni iminsi yatsinze insinzi imusozi ntarahataha nta n'uramenya ko nzaza uretse ibizazane n’ibyo warumbitse kuko si ugutwita byari bisanzwe naje nk'uko waje inzira waciye niyo naciye gusa aho twisanze ntiyahura yewe nta guhura nta n'isano byari bihuje nta muhago nta mujengo <laughs> guhaga zari indoto muri zindi erega eh, siniyishe ibyo ni ibika bibiri bya poemu yanjye yitwa sinishe iri mu nzira ntabwo navugaho byinshi kuri yo ujye hejuru natuma bayumva yose mm. nyine ni iyo ngiyo ni ibyo bice byayo bibiri reka twigire noneho mu gice cya kabiri ah, cy'ubuzima bwite bwa rodrigue ubundi rodrigue ni umwana wa kangahe iwabo ah, rodrigue mm, ni umwana wa gatatu umwana wa gatatu mu bana bangahe batandatu mm. Mm. rodrigue ah, ni iki kintu cyamubabaje mu buzima bwe bwa buri munsi kuva avutse kugeza aka kanya kuri ino saha yicaye kuri yero tivi muri kariya cyangwa mu buzima wavutse umenya ubwenge rwanda <laughs> mu buzima mm. bro njye ngiye kuvuga nyine ibintu byambabaje nyine ngiye kuvuga ibintu byambabaje ni byinshi kuko usanga byose bisa nkaho nyine biri kuri balance imwe mm. ariko ikintu ikintu cyambabaje kuruta ibindi ikintu cyambabaje kuruta ibindi nyine ni igihe kimwe nyine natakaje icyizere ku muntu nyine ntari nkwiye kugitakariza hato n'iki kintu cyagushimishije kurenza ibindi <laughs> ikintu cyanshimishije kurenza ibindi ikintu cyanshimishije kurenza ibindi mm, ikintu cyanshimishije kurenza ibindi ni ikihera ni ikihe eh, bro ibyo biba bikomeye ariko ah, nyine kangashake ndebe ikintu cyanshimishije kurenza ibindi ni igihe natsinze turonkome nyine nanjye nkabavuga ati ngiye noherejwe mu kigo nyine cya leta to icyo gihe cyaranshimishije kurenza ibindi nyine to ikindi gihe ikindi gihe cyanshimishije kurenza ibindi nyine ni igihe natsinze nyine kompetisheni y'ubusizi mu rugo nabyita nk'aho ari mu karere nyine ya icyo gihe nyine mba nyine mba seregitedi ndo wa mbere icyo gihe nyine byaranshimishije cyane ku rwego nyine ntabyo umuntu numva ko nyine mfashe nyine hari indi ntera mvuyeho nyine hari indi ngezeho ubu kugeza aka kanya ufite uh, gafurendi ndamufite mumaranye igihe kingana ntabwo ari kirekire igihe kirekire niba udatendeka yitwa ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ari uko ndatendeka ariko ntabwo akunda kujya ku bintu bya social media kuba namuvuga <laughs> abantu bose niko bisobanura ntabwo ari ngo abantu bose ntabwo ariko bisobanura ariko byibuze nyine iyo ugiye kuvugana n'uyu ugiye ukundana n'umuntu urwego n'ubundi ntabwo birahagije <laughs> atuye he eh, atuye he mm. Mm. <laughs> none se ko naba urumva abantu bari kugukurikira ntabwo bamureba atuye mu rugo mu rugo mu rugo uzi si ikibazo kiri buzemo aho ngaho hagati aho ngaho njye mu rugo mu rugo mu rugo mpora mpora mpora mpacenjinga nawe nshobora kuba ndi ndi igicumbi ejo bundi nkaba ndi ikirehe ejo bundi nkaba nyine mu rugo ah, nangana umuhe murenge eh, eh, aho abarizwa ubu ngubu se cyangwa aho akomoka aho abarizwa aho abarizwa ni mahama yego nkambi wigeze ubamo cyane hmm. cyane cyane cyane ariko nabayemo cyane ntabwo ari ubwo ngo ni gake kuko ni naho navukiye eh, turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu ni iki kintu wabwira abantu bagukurikiye abantu bakunda ubusizi muri rusange ikintu nabwira abantu nyine bakunda ubusizi badushyigikire badutere ingabo mu bitugu badufashe kuko nyine turacyari hasi sibyo tuzamuke nyine kuko nyine nabo bazishimiye nyine kubiba ibyo gusarura ibyo babibye ntituvuge nyine ngo ni ngo indasitiri tugiye nk'uko mva nyine umuhanzi runaka ari muri rebo runaka hari umuntu wamufashe amuzamura gutya natwe nyine ibyo bintu turabishaka turabishaka kandi nyine dufite inyota yo gukora dufite ibikorwa byinshi amakaye yaruzuye dufite ibintu nyine dukeneye gusohora dufite byinshi dukwiye dukeneye guhereza abafana ibisigo byo birahari na n'ubwo umuntu yavuga ibisigo bukarangira kuko se biri mu mutwe biri mu ikayi production ni ikintu nyine cyo nyine dufashanye mbese yes tugiye gusoza ariko urasoza udushyireho ikindi gisigo kugira abantu baze kuza gusoza kino kiganiro bamerewe neza niba ari icyo wumva wabanza kubabwira urakibabwira nyumukomerezeho iki kintu nababwira nyine abantu bose bamfana n'abajya gute ndabakunda cyane cyane cyane tu um, igisigoro ngiye gukora nyine ndagitora abantu bafite inshuti bamenye kategori bashyiramo inshuti zabo yashobora kuba ufite inshuti ariko nyine utazi ngo iyi nshuti nyifata iri muri rwego iki n'iki ko nayise inshuti ariko nyine umuntu ubwumve nyine iby'inshuti yiyo iri muri iyi poemu nyine amenye ko ari inshuti mbi course mm-hmm. ya ntago nta muntu ndi kubwira wenda ngo ugire ngo ngo dufitanye iki n'iki ariko nyine ni poemu nyine ireba abantu bose nyine ko ni poemu y'ubuzima busanzwe bayita inshuti inshuti nagize zinzerera inyuma mfite icyo ntunze yewe bihehe n'impuyo zawe ndabona warazitoje n'izanjye <laughs> ndavugizo zinzerera inyuma mfite icyo ntunze nta kibazo zose zikanzeye ukankizingura uko boshye utagira uwazi icyo nkibonye nyiberwa iyo zivuye ubwo se nditse inshuti <laughs> mvuye nawe havirikiraho rwose izanjye zo zanshobeye zirajya gusa n'izawe gusa nanone ntibihura izanjye zo wagira ngo inama nzima barazizivomye amayoga y'igitondo niyo ndamutso abakobwa beza niyo ntero indoto zabo zaranyobeye rwose umvuye nawe kandi byavire kiraho rwose akababaje umugabo n'impingakare y'imurenza njye nzagenda mu ngendo nyinshi ngo nzimenye neza umva ingendo nyinshi njye naragiye yewe nihuye na gihanga utiye mwana wuje ubuhanga ni iki cyaguhanga mu n'inganzo yanjye utayitera ijanja ati igihanga rwose mbabura nkubwiye ibigize inshuti rwose zanyobeye biza bugubugu naronse zikagenda buyaga nashobeye izihabyo zose zaransobeye igihanga tumva nkubwiye na za bibiliya ntigeze nyomenya uzagenda usome izabikubwira nutanazisoma kandi iminsi izakubwira intagatifu narasomye ntimyoza intagatifu bamfasha gufutura bibiliya yera narasomye ntimyoza gusa ibyo nasanze si iby'i rwanda amambere abisirayeli bene imana bagandiye umuremyi bagandira waje kubacungura uwo yuda yari yarizeye niwe amujyanishije munyago ngo none inshuti hmm. haverekera rwose wimugera nk’undirimbira rwose inshuti ni yesu nanjye ati ibyo ndabihakanye rwose inshuti ni yesu ate ko bibira nisomeye imana rurema nayo ubwayo mwana <clears throat> se wo yesu yarivugiye ngo uzaba utunze byinshi azamugororera kundi atunge nk'uwari utunze bya mirenge ku ntenya naho udafite n'icyo utunze byose bimwake, amwake n'utwereragaho ibya yobu nawe urabizi bose nkomeze reka ndekeraho rwose icumu ntarihushije igisabo bikarangira ncumuye gusa nzagaruka mvuge iby'inshuti nziza yesi urumva ni igisigo cyiza cyane ni igisigo kigaragaza ubuhanga bw'uno mwana w'umusore umuntu ufite uko yamushyigikira uwo ari we wese uburyo runaka hari uburyo bw'inama n'uburyo bw'amafaranga aba bukeneye kuko <laughs> buri muntu wese burya amafaranga agira uko abigenza ubuzima bugahinduka ndetse n'ibyo umuntu akora akabikora neza kuko twese turakora ngo tubone amafaranga yesi reka dushimire umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro dushimire n'umwana w'umusore ah, waje kutwereka ibyo ashoboye kugira namwe mubone ibyo ashoboye biragoye burya ibi bintu abikorera abantu kugira abantu bishime mm. niba abantu bamaze kwishima ah, nawe arishima ndetse n'akantu kabone ku buzima buhinduke kuko buri muntu wese ashobora kudakoresha amaboko agakoresha n'umunwa w'ibintu bikagenda neza yesi reka tugushimire cyane nawe rero kuba witabiriye ubutumire bwacu murakoze cyane imana mugisha kandi nshimire rero tivi mukanda sabusikarayibu na sheya kuko mwanyeretse ko nshoboye murakoze akoze cyane